Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya nih Abang Studio yang berada di kota Jakarta Timur. Nah, kebetulan saya lagi di kawasan industri Pulau Gadung. Yuk, mari kita lihat nih ya, kita lihat uh, atau mengenang mengenang kawasan industri Pulau Gadung atau PT Jeep yang berada di Jakarta Timur awal mulanya di dalam pulau ayam ya yuk good morning good morning good morning good morning yo bismillahirrahmanirrahim nah ini jalan pulau ayam kawasan aku ya sebelah kiri saya tadinya ini eh, ya sahabat Jakarta sebelah kanan sebelah kanan Jakarta ya ini ya di jalan kawasan Pulau Batu jalan Keluayan dan di JNS kita JNS ya sebelah ya. eh, PT Yamaha itu buat tempat ya di jalan Pulau Batu Pulau Batu ya ini jalannya bagus sekali ya kalau sebelah kanan biasanya HP saya sebelah kanan saat kita harus sebelah kiri untuk memperlihatkan ya pendek-pendek apa saja yang berada di kawasan ini Gunung ada yang ada bank mandiri ada yang pendek-pendek di Gunung banyak nah ini tembusnya ini ke jalan arah Cakar

Gracias. pendapat yang seperti itu pejabat pejabat pencinta hewan ataupun binatang ya ada baju-baju juga tuh ya celana banyak nih barang-barang bekas juga di sini banyak nih di sini ya ada eh, bit ya bit ya ada burung ada burung burung jalak nih burung jalak burung macam-macam ada di sini pemerintah sini harus pintar-pintar menawar ya sahabat-sahabat ini di kolong ya kolong pasang ya ada yang celana baju ada ayam ada ayam banyak ya dan makanan juga ada ya makanan burung makanan ayam di sini ada sebelah kanannya itu ada petugas yang ada petugas atau perusahaan itu ya peralatan peralatan ada RT ada semua perhiasan ya kunci semua apapun ada di sini ya tuh ya burung-burung tuh ya burung-burung ada ayam tuh ya ayam berwarna-warni kita ya, menanyakan karena ya sengaja lihat-lihat aja tidak tahu ternyata di daerah kita